Today is a very hectic day. Today is a very hectic day. Day یعنی روز hectic یعنی پرمشغله very یعنی بسیار زیاد today یعنی امروز today is a very hectic day یعنی امروز روز پرمشغله خیلی سرم شلوغه today is a very hectic day Today is a very hectic day. This is a word of caution. This is a word of caution. caution یعنی توجه یا احتیاط word یعنی حرف یا کلمه this is یعنی این است this is a word of caution یعنی این حرف یا این گفته محض احتیاطه برای که جانب احتیاط رو نگه داری This is a word of caution This is a word of caution absentee landlord absentee landlord landlord یعنی مالک absentee یعنی قایب absentee landlord یعنی مالکین قایب مالکینی که در جلسه مثلا یا سر ملکشون حضور ندارن absentee landlord absentee landlord add a little milk add a little milk milk یعنی شیر little یعنی کمی add یعنی اضافه کردن add a little milk یعنی یک کم شیر اضافه کن add a little milk add a little milk alive and kicking alive and kicking kicking یعنی در حال ضربه زدن alive یعنی زنده alive and kicking یک اصطلاح هست به معنی سر و مر گنده سالم و سرحال alive and kicking alive and kicking am i the only one Am I the only one? One یعنی یکی only یعنی تنها Am I یعنی هستم من Am I the only one یعنی آیا من تنها فرد هستم Am I the only one Am I the only one An eye for an eye An eye for an eye eye یعنی چشم an eye آرتیکل an به دلیل اینکه حرف اول از کلمه بعدی در آی صدادار گفتاری است از a استفاده نشده و از آرتیکل an استفاده شده an eye یعنی یک چشم for یعنی برای an eye دوباره یعنی یک چشم an eye for an eye یعنی چشم در مقابل چشم یعنی اگر فردی یک کاری رو کرد شما هم سریع انتقام بگیرید که در واقع حاصل انتقام و عدم بخشش و این عبارت an eye for an eye در نهایت منجر به این خواهد شد که کل دنیا کور بشن و هیچ وقت انتقام نباید ادامه پیدا بکنه به هر حال یک نفر این زنجیره چرخش رو باید متوقف کنه با بخشش an eye for an eye An eye for an eye. Anger has no eyes. Anger has no eyes. Eye یعنی چشم eyes یعنی چشم ها no eyes یعنی بدون چشم anger یعنی خشم anger has no eyes یعنی خشونت چشم نداره یا خیلی ساده تر خشم چشم و گوش نداره یعنی کسی که خشمگین میشه چشماش دیگه هیچ جا رو نمیبینه ممکنه هر کاری انجام بده Anger has no eyes Anger has no eyes Are you a singer? Are you a singer? singer یعنی خواننده Are you یعنی آیا تو هستی Are you a singer یعنی آیا شما یه خواننده ای Are you a singer Are you a singer Are you American? Are you American? American یعنی امریکایی. Are you یعنی آیا تو هستی؟ Are you American یعنی آیا شما آمریکایی هستی؟ Are you American? Are you American? as bad as another as bad as another another یعنی دیگری بد یعنی بد از بد از another یعنی به بدی دیگری یا در فارسی میگیم سگ زرد برادر شغاله یعنی فرقی نمیکنه این دیکتاتور که بره بعدی که بیاد از اینم بدتره یا ممکن قبلی از اون بدتر باشه به هر حال در فارسی میگیم سگ زرد برادر شغاله خیلی با هم فرقی نمیکنن به اندازه همدیگه بدند as bad as another as bad as another as bare as a bone as bare as a bone bare یعنی لخت و ساده و بیپیرایه و صاف bone یعنی استخوان از بر از بون یعنی مثل استخون، صاف و بیپیرایه، صاف و سیقلی. از بر از بون از بر از بون از بلایند، از ابت از blind از bat blind یعنی نابینا یا کور بت یعنی خفاش همونطور که شنیدید بتمن یعنی مرد خفاشی از blind از بت یعنی به کوری خفاش یا مثل خفاش کور از blind از بات، از blind از بات. As clear as a day. As clear as a day. Clear یعنی صاف و روشن و واضح. Day یعنی روز. As clear as a day یعنی مثل روز روشن و واضح. As clear as a day. as clear as a day. as dead as mutton as dead as mutton dead یعنی مرده mutton یعنی لاشه گوسفند یا گوسفند as dead as mutton یعنی مرده مثل لاشه گوسفند as dead as mutton as dead as mutton as high as the sky. As high as the sky. High یعنی بالا و مرتفع. The sky اشاره داره به آسمان. TH به خاطر این استفاده میشه که آسمون فقط یه دونه وجود داره و یه چیز مشخصه. As high as the sky یعنی مثل آسمان بلند و سر به فلک کشیده. As high as the sky. از های از the از میک از as a از میک از لم میک یعنی ساده و آرام و احمق لم همونطور که میبینید بیش خونده نمیشه یعنی بره از میک، از لم یعنی به آرامی یا احمقی بره یا به حماقت بره از میک از لم از میک از لم از پیشنت، از جاب. از patient از جاب، patient یعنی صبور همچنین به معنی بیمار هم استفاده میشه جاب به معنی شغل یا کار به کار میره اما وقتی که با جی بزرگ نوشته میشه یعنی ایوب پیامبر و در انگلیسی به ایوب پیامبر گفته میشه جاب as patient as Job یعنی به صبوری ایوب پیامبر یا فردی که بسیار صبور باشه as patient as Job as پیشنت از جاب از سویت، as هانی، as sweet as honey sweet یعنی شیرین honey یعنی اصل as sweet as honey یعنی به شیرینی اصل as sweet as honey as sweet as honey as thin as a rack از thin از a rack thin یعنی باریک و خیلی لاغر رک یعنی قفسه یا میله از thin از a یعنی به باریکی یا لاغری میله یا قفسه از thin as a rack as thin as a rack associate degree in Arts. Associate degree in Arts. Associate یعنی مرتبط degree یعنی مدرک arts یعنی هنر associate degree عبارتی است که به مدرک فوق دیپلم گفته میشه یعنی دو سال تحصیلات بعد از دیپلم arts یعنی هنر Associate Degree in Arts یعنی فوق دیپلم در رشته های هنر یا علوم انسانی Associate Degree in Arts Associate Degree in Arts At the expense of at the expense of at یعنی در expense یعنی هزینه at the expense of یعنی با هزینه کردن از با خرج کردن از مثلا شما میخواید زبان یاد بگیرید از چی باید هزینه بکنید بیشترین چیزی که باید ازش هزینه بکنید وقت شماست اینجا میگیم چی at the expense of your time با هزینه کردن از وقت شما یادگیری زبان میسر خواهد بود البته اینکه باید در راه درست تمرین بکنید و طبق تکنیک هایی که به خصوص در انگلیسی مثل خوردن به شما گفته میشه باید تمرین بکنید سر جای خودش قطعا مهم و ارزشمند خواهد بود at the expense of یعنی با خرج کردن از چیزی at the expense of at the expense of Average moustache average moustache average یعنی معمولی و میانگین moustache یعنی سیبیل average مستاش یعنی سیبیل معمولی average مستاش average مستاش back breaking job back breaking job back یعنی پشت breaking یعنی شکننده یا یا چیزی که باعث شکستن میشه job یعنی شغل back breaking job یعنی شغل سخت و کمرشکن back breaking job back breaking job Believe it or not. Believe it or not. Believe یعنی باور کردن یا اعتقاد داشتن it اشاره میکنه به اون موضوعی که دارن در موردش صحبت میکنن or یعنی یا not یعنی نه یا خیر believe it or not یعنی چه باور کنی چه باور نکنی believe it or not Believe it or not! Big boys don't cry. Big boys don't cry. Big یعنی بزرگ boys جمع پسر که میشه پسرها don't یعنی انجام نمیدهند cry یعنی گریه کردن Big boys don't cry یعنی پسر ها گریه نمی کنند. Big boys don't cry. Big boys don't cry. Blue, hot and cold. blue hot and cold. blue یعنی فوت کردن hot یعنی داغ cold یعنی سرد blow hot and cold عبارت و اصطلاحی است برای فردی که مرتب تغییر عقیده میده و مرتب نظرش عوض میشه blow hot and cold blow hot and cold we enjoy less we enjoy less we یعنی ما enjoy یعنی لذت بردن less یعنی کمتر we enjoy less یعنی ما کمتر لذت میبریم we enjoy less we enjoy less